Ancak Sümerlerin atasını zaman zaman Türklere atfedenler de olmuştur. Asya kökenli olduklarına dair iddia Perslerden gelmiş olan ve Persleri, Perpedyanları etkilemiş olan Türk kültüründen olsa gerek, insanlarda zaman zaman Sümerlerin Orta Asya ile olan ilişkisi var zannedilir. Ve ne yazık ki ülkemizdeki bazı Sümeroloji çalışmalarında da bu etkilerin sonucunda bütün dinlerin ana merkezi, çıkış noktası gibi zannedilir ama insanoğlunun din oluşturmak gibi bir kaygısı yoktur. İnanç oluşturabilmek, bir şeye iman edebilmek ve imanındaki yanlışlar, hatalar, imansızlıkları ve küfrü sonucu Allah-u Zülcelal'in varlığından başka bir şeye inanmak ve ona tapınmak insanlık için bedbaht bir süreçtir. Ancak insanlar bu sürece girdikten sonra burada bir dini yapılanma oluşturamazlar. Sadece putlara ne adak adanır, putlardan nasıl istenir, putlara nasıl yemek götürülür, nasıl tazim edilir diyebilirler. Ancak ahlak yapılanması, hukuk olgusu, inanç biçiminin etkileri şeklinde geniş bir yelpazede sosyolojik ve psikolojik ve ekonomik olarak etkilerle devlet bağlamında düşünüldüğünde bir insan grubunun bir araya gelerek ortak bir paydada bir devlet olgusu oluşturabilme imkanı yoktur. Dolayısıyla kaynak soranlara diyoruz ki delilleri ortaya koyduğunuz zaman Sümerlileri bu deliller ışığında bizim şimdi kendimizin kaynak olma itibarı başlamış oluyor. Dolayısıyla bugüne kadar tarihçilerin söylemiş olduğu şeyler tarih laboratuvarında kalıyor. Hakikat Sümerlilerin Asya'dan gelme süreci, yaşadıkları kültür ve bu kültürün etkileşim süreciyle hiçbir alaka taşımıyor. Şehir devletlerinde her bir şehrin ayrı bir tanrısı olduğundan bahsediliyor. Tek tanrılı inanç sürecinden çıkarak farklı tanrıların varlığını olan inanç biçimine olan etkisinin görülmesinden kaynaklanıyor bu. Yoksa Sümerlilerin Mekke'ye müdafasını yapmış olan milletler topluluğu, ilk bir araya gelen birden fazla millet topluluğu, Persler ve Kürtlerin bir araya gelmesiyle oluşturmuş olduğu bir devlet yapılanması olduğunu söylesek de Bunların sonrasında şimdi anlatacağımız meseleler yüzünden dağılım süreçlerini anlayıp kavramaya başlıyor olacağız ve bu kavradığımız noktadan itibaren de onların her bir şehrin ayrı bir tanrı olma sürecinde neden geldiklerini anlatmamız lazım. Çünkü e, farklı tanrılara iman edebilir olmak konunun e, hem Persiyan etkisi hem de Persiyan'ı etkileyen Rum etkisi olduğunu da söylemek gerekiyor. Mabet sosyalizmi, teokratik sosyalizm, çiftçiler eldekilerden olanı mabede getirecekler şeklinde Sümerlilerin ortaya koymuş olduğu bir kanunnameden veya bir emirnameden bahseder tarihçiler, Sümerologlar. Bu noktadaki neden böyle olduğunu ise anlatamazlar. Sadece teolojik bir kavramsallığın dinin e, hayata, e, hayat içerisinde kullanılma kaygısı olarak ifade ediyorlar. Dolayısıyla bugün onu da anlatmaya çalışacağız. Efendim bir önceki dersimizde anlatmıştık ya Perpedyanları gittikçe romanlar etkilemeye başlıyor Batı Perslilerin etkisiyle. Bu da onları dinin asli inancından çıkartarak putları olan inançlarını geliştirmeye başlıyorlar. Tamamen metal karşılığında dinlerini satarak. Çünkü Rumlar kendi bölgelerine gelen insanlar eğer onların putlarına tazim ederlerse Onlardan ekstra faiz istemiyorlar, ekstra komisyon, ekstra vergi istemiyorlar. Dolayısıyla tarihte dini inançları yüzünden farklı ekonomik kıskaçlar altına alabilme e, anlayışını Roma'dan, Rum'dan geldiğini söylemek gerekiyor. Özellikle İç Ege bölgesinin e, etkisiyle hani Lidyalıların parayı bulma süreci de aslında bununla ilgili parayı kullanmaya başladıkları için Lidyalılar parayı buldu diyoruz yoksa para çoktan bulunmuş bir şey. Efendim konu elbette din olunca bir ayrışma süreci başlıyor. Çünkü içlerinde gelmiş olan o dönemin nebisi bu ayrılığa karşılık onları her ne kadar bir araya tutmak istese de tevhid inancının ortadan kalkıyor olması Sümerler arasındaki çatışmaya başlıyor. Bu çatışmanın, ayrışmanın oluşum sürecinde ise önemli bir e, yapı var. E, Babil Kulesi. İlerleyen dönemde Babil İmparatorluğundan bahsedeceğiz. Birazdan Nemrud'un kurmuş olduğu Ninova'daki şehirden vesaire bahsediyor olacağız. Hz. İbrahim'in doğumundan hemen önceki dersimize geldik. Önce yarın inşallah babasından bahsediyor olacağız ama Hz. İbrahim dönemine geldik. Dolayısıyla şimdi Babil Kulesi'nden filan bahsetmeye başlayacağız. Apayrı dersler olmakla beraber Siyer'in bir çerçevesinde. Ama hakikat onlar böyle bir ayrışmanın olmayarak insanların bir arada olması gerekliliğini ortaya koyabilmek için Sümerler'de bir grup mimar tabiri caizse bir araya geliyorlar ve Orta Doğu coğrafyasının en büyük kulesini inşa ediyorlar. Bu kulenin yapısı anlayış itibariyle söylemek gerekirse birden fazla insanların bölge coğrafyasında rahatlıkla bir arada yaşayabilecekleri hani bugün anlaşılsın diye söylemek gerekirse büyütülmüş büyütülmüş ama çok büyütülmüş e, en az bugünkü rezidansların 2-3 katı büyüklüğünde bir kuleden bahsediyoruz. Ama bu kulenin varlığı Sümerlerin ayrışmasına delil olarak kurgulanmış olan bir yapı. Genellikle insanlar bu çağlarda tarihsel gerçeklerin üstünü e, açıklayabilmek, kendinden sonraki nesilleri yaşadıklarını anlatabilmek için artık anıt kavramına geçmişler. Ama bunu bir yaşayan anıt olarak önce yapıyorlar. Kendi peygamberlerin, nebilerinin de bir emri var işin içinde. Ancak Babil Kulesi yapılmaya yakın bir zamanda içinde bir çocuğun intihar ettiği süreci yaşıyoruz. Bu intiharın sebebi de putperest olan toplumların çocuklara yapmış oldukları eziyetlerle de yakinen ilişkili. İşte bu saatten sonra Babil Kulesi yapılırken bir çocuğun da intihar etmesiyle beraber farklı kültürlerin artık birbirleriyle evlenmesine bile izin verilmeyeceği bir döneme geçiyoruz. Yani Babil Kulesi hem insanlar ayrıştıkları için kuruluyor hem de insanların ayrışmasına vesile oluyor. Dolayısıyla tarihi böyle anlatmazsanız Babil Kulesi İncil'de çok daha farklı ve eksikleriyle beyan ediyor ki bilim adamları ve tarihçiler açısından bu tarz kavramlarda Babil Kulesi her ne kadar dinlere dogmatik olarak baksalar da İslam dinine göre değil, bu anlayışa göre anlama kavgasına girişiyorlar. Bunun kaygısındalar çünkü. Buna karşılık tarihin ilk milli bölünmesini de yaşıyoruz. Milattan önce 4500'lü tarihlerin biraz ilerledi 120 yıl kadar Babil Kulesi'nden sonra yaşanan bütün bu sürecin de etkisiyle. Böylelikle bölgenin peygamberlerinden birisi olan Hazreti Zelhakil bu milli bölüşmeyi engellemek üzere Kudüs'ün doğu kesiminden yola çıkarak bölgeye geliyor ve insanları tekrar bir araya getirmeye, Sümerlilerin özellikle tek tanrılı olan inancı olan bağlılıkları, işlerindeki Müslüman sayısının oldukça fazla olması yani %45 civarında Sümerlerin Müslümandır. Bugünkü İslam literatüründen bakarsanız Hz. Adem Efendimiz'den bugüne kadar hangi kişi La ilahe illallah dedikten sonra kendisini görevli olarak göndermiş olan peygamberine iman etmişse bu akideyi yerine getirmişse Müslümandır. Dolayısıyla %45'i Müslüman olan bir toplulukta Greklerin Persleri de ele geçerek Sümerleri batırmaması için yeniden bir birliktelik için Hz. Zerhakil e, Kudüs'ten yola çıkıp bölgeye geliyor. Ancak Beni İsrail'den olması ve Mekke müdafasından beri Beni İsrail ile Arapların arasında ayrışmış olması Kürtlerin de buna karşılık olarak çok keskin olmasa da belli önyargıların olması sebebiyle halkın o %55'lik tarafı tarafından reddedildiği gibi Müslümanlar arasında da biz zaten bu hale getiren bunlardır diyerek peygamberlerine net bir karşı çıkışları elbette yok ama durumun böyle çözülemeyeceğine dair de bir cehalet söz konusu. İnsan Müslüman da olsa başındaki peygamberi bazen anlamakta zorluk çekebilir. Şimdi yapılması gereken bir şeyi kısa bir süre ertelemenin de üzerlerine getireceği zahmet Allahu Zülcelal'in takdiriyle hele ki o çağlarda Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam gelmeden önce oldukça kötü sonuçlar doğurabilir ki şimdi onu görüyor olacağız. Halkın bu reddiyesiyle beraber bizi kimse yani sizi kimse adam edemez. Gökten melekler inse Öyle bir inat ettiniz ki gökten melek kimse siz adam olmazsınız şeklinde bir sözü var Hazreti Zelkaki'nin ve geriye dönüyor. O dönerken e, burada yaşayan insanlar hani gökten iki melek gelse ibaresiyle e, kafirler de şunu söylemeye başlıyorlar. Diyorlar ki hakikaten e, sizin yaratıcınız gökten iki tane melek gönderse de bizim aramızı bulsa, bizim bu kavgamızı çözümlemse, Perslerle Kürtler arasındaki önce kardeşçe başlayan sonra çatışmaya tekrar birleşmeye tekrar ayrışmaya giden bu süreci artık bir bağlayıversin. Tabi Cenab-ı Hakk'ın izniyle ise Hz. Zelhakil de bundan haberdar oluyor ve Cenab-ı Hak Harut ile Marut'u yeryüzüne gönderiyor ki Kur'an-ı Azimüşşan'da da bu konuyla ilgili ayet-i kerimeler ve başlı başına bununla ilgili ayrı bir ders yapmamız gerekiyor. Harut ile Marut ise onları birleştirmek için mücadele ederlerken zaman zaman burada yaşayan insanlar çekmiş oldukları sorunlara, cinni problemlere çözümler getirebilmek için mücadele ediyorlar. Dedim ya Harut'la Marut girersek çok uzun bir konu. Ancak bu bölümde gelmiş olduğunu bilmekte fayda var. Sümerliler işte bu sürecin içerisinde yıkıntıya gidiyorlar çünkü Harut ile Marut'tan öğrendikleri şeyler onları bir araya getirmekten çok birbirlerine daha da kötü bir e, davranış sergilemelerine vesile oluyor. Harut ile Marut'tan hasıl olan bilgi önce Kudüs'e oradan da Mısır'a geçiyor ki Mısır'daki kahinlerin ve Kudüs'teki Doğu Kudüs'teki kahinlerin varlığı tarih boyunca işte bu etkisellik bu tarihsellik sebebiyle oldukça etkili oluyor. Bu noktada eski Asur medeniyetinin de temellerinin atıldığını görüyoruz çünkü Beni İsrail'in önemli bir kısmı Harut yani o bilgin tarafları insanları bu konuyla ilgilenenler Babil'e yerleşiyorlar ve Babil'de tarihte ilk defa Arap, Kürt ve Beni İsrail'in merkezi olacak olan bir medeniyet yapılanması oluşuyor ki bu medeniyet yapılanması şimdi adım adım geldiğimiz ve yarından itibaren anlatmaya başlayacağımız Hz. İbrahim Efendimizin çekeceği, yapacağı, sürdüreceği hayat ve tevhid mücadelesinin temeli olarak karşımıza çıkıyor. Elbette Hz. İbrahim Efendimiz'e gelmeden evvel onun babası olarak atfedilen ama hiç de öyle olmadığını şimdi anlatacağımız Azer Efendimiz'den bahsediyor olacağız. Ama yarın bahsediyor olacağız. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere Allah nasip ederse. Kalın sağlıcakla.